La bête Putain, mais je veux jouer quoi Moi, je veux. Mais reste orbite. Mais Westland, tu joues pas euh, toi Moi, je, moi, je joue Malva, moi. Oh, il a pris une tête, je viens de mettre un flick shot de fou Mais attendez, c'est qui euh, le mec là Waslin TV, c'est un random lui, non Ouais, ouais, je crois, ouais. Kickez-le, kickez-le. kickez-le, Ta gueule, ta gueule il est désagréable par contre. Euh. Putain, vraiment pas sympathique désagréable, il est retarded, c'est tout. Mais arrêtez Mais non, il y a un sixième Bah, je sais pas, je l'appelle, il répond pas. Mais gros, il s'appelle pas USPS, C'est il normal, c'est une espèce de retard que tu Enfin, tu sais pas lire en fait. Non, mais moi je lis les images. ah ouais, ouais, <laughs> t'es fort toi. Non mais j'ai envie de me battre avec lui. Hein. Oh. Je lis les images. J'aime bien, ça me fait rire comme phrase. J'avoue que la phrase. J'ai pas tilté au début, mais. Moi si je trouvais ça rigolo. Ouais. Uh-huh. Ouais, ta gueule, pardon. Et regarde, à droite, il y a tous les pseudos. Enfin game. Et ils sont 6 en face. Let's go Let's go Oh my god, on peut jouer Let's go On peut enfin jouer, frère. Vraiment, ça fait Let's go, on va jouer 5 minutes parce qu'on va les exterminer. Let's go Let's go, ils vont tous quitter avant la première fin de la première. Non, par contre, ouais, ouais. Par contre, hein. sinon, sinon j'ai vraiment l'adresse d'un orthophoniste. Je peux vraiment te, mettre en lien avec. Oh, Let's go Ouais C'est bon, c'est moi, je trouvais. Ah Il y a une tomahawk qui vole Wow Ah J'ai pris des balles oh, Il y a, ah, là, On tire dessus à l'aide Attends, je te raise, euh, frérot, le mec est mort devant. Wesh J'ai pris les balles derrière le mur. Attends, euh, chill, attends, chill. Oh non, merde, ton corps il est poussé par le van, je peux pas. Oh, c'est pas grave. Ton corps est poussé par le van finalement. C'est ça qu'il faut retenir. Les pédos de <laughs> oh, oh, non Il a 500 HP sur moi, il a 60 HP, n'hésitez pas à le tuer. Merci Raising time Oh Hop là, ça monte sur le capteur deux Je suis raisable, je suis raisable. Oh là là là là, j'ai tout raté là par contre. Ah non, je crois qu'on est pas raisable hein. je l'ai tiré hein. dans le pied Aïe aïe aïe Quel dommage. J'ai mis que des headshots. Ah bah c'est moi, tiens, comme par hasard. Oh ce play il est incroyable hein. Oh là là. Et là, juste derrière, j'en tue encore. Hein. N'importe quoi cette, game. Bah ben, j'ai oublié de clipper quand j'ai gueulé, ça aurait été un trop bon clip, ça aurait été drôle. Pour ta communauté Oui, exactement. Ça c'est bon ou pas Ouais, ça, c'est clippé, ça. Y'a <laughs> Pas un truc là-dedans Y'a pas un truc dans cette trottinette, mec Ah ouais En vrai, tu remplaces tous les mots par trottinette, c'est trop drôle. Putain, attention les gars, des trottinettes <laughs> Tirez sur les trottinettes, vite hein. Ah ouais, c'est horrible. Hein. Oh mec, tu lui as mis un coup de cut, c'était pas de la trottinette. Hein. <laughs> C'est horrible. C'est juste horrible. Ça, m'a rien fait. Bon, rien fait, moi je suis solide comme un roc. Moi je suis comme une trottinette finalement. ah, ça là était fait avec le petit finalement pour conclure. <laughs> Ok tu m'a appelé à me dire j'arrive, tu fais quoi Je joue. Ah, tu me casses les couilles. Ta gueule Cuisine eh, C'est moi je aux jeux vidéo, j'aime bien moi l'ordinateur euh, les collègues, euh, copains. Ah, je avec les copains, on tire sur des, zombies là. Euh, les copains. Et ta gueule, on les mange 200 là. Enfin, record du monde. Oh merde. <laughs> Oh putain. C'est pas la trottinette. <laughs> oh, mais bah, une patate, c'était pas de la trottinette. Hein. Ah, je te claque tes petites fesses là Cette réa, c'était pas la trottinette. <laughs> ça devient trop chiant, même moi j'ai envie de J'en ai trop marre. C'est vraiment des de gamins. Ah, j'ai une arme, let's go En gros, là, voiture des ennemis, il va falloir mettre la petite truc dans la boîte et voilà. Alors euh, Patrick, euh, tu as un petit truc dans la boîte et euh, voilà. Euh, tu as un, petit trottinette dans la trottinette Tu mets la trottinette dans la trottinette. Hey yo C'est pas de la trottinette. Finalement. Moi, je suis un mec de la bombe. de la 140, du plus virage. C'est qui, PS, hein 140 du coup le rush. Bon, je vous ai attrapé. Oh les gars. Ça va pas de sauce Et je vous ai attrapé par la faux cut, je le faux cut Oh je l'ai détruit, je l'ai détruit sa mère. Oh aussi je te détruis ta mère. Je pas Hop là, je te détruis, c'est comme une trottinette. Wesh. Au cut, hop là ça dégage. Ah non je vais péter là. Un poulpito, allez s'il vous plaît. Ah. Oh merci. Quoique c'était pas mal hein. C'est ce que j'allais dire. J'étais sûr ah, qu'on le. non, l'enlevez pas la prochaine. Allez Ah <laughs> clique sur mon profil, clique sur mon profil. Je vais mettre des likes. Ils sur Discord. Ouais, des likes, des likes, oui, vite. Ah, Twitch Prime, Twitch Prime. Je crois que j'ai mon Twitch Prime, je devais claquer. Hein. Oh, let's go, let's go, let's go. Ah ouais, je te claque mon Twitch Prime si t'écris mon pseudo sur ton écran. Oh, je l'écris, je l'écris maintenant. Je te claque les fesses. <laughs> Prochain live, faut qu'il écrit mon pseudo. Je l'ai envers tous. Elles ont toutes pété, on en a eu aucune. ah mais frérot, non, tu fais vraiment pas d'effort. Bon, frère. Genre non, mais si tu Mais je fais un défi à fin... je fais un défi si tu meurs à la le troll sur Twitch ou quoi là Vraiment. si on meurt à la fin, oh là là. Non, non, promis, promis, promis, j'arrive le troll. Oh là, ce film de cul, c'est pas la trottinette. Non, t'es mort, t'es mort combien de fois 6 fois depuis Tu début la game. Mais non, c'est un bug, c'est un bug. <laughs> Non, c'est un bug, mec, c'est un bug. ils l'ont mis dans le patch note, c'est un bug. J'ai pas dormi Ulysse là Apparemment, après ton chien Ulysse. Ouais, c'est incroyable Ulysse mais ta gueule, c'est incroyable. Est-ce que des fois tu l'appelles 31 J'ai pas compris la blague. Non plus. Ah ouais, vous êtes jeune. Mais c'est pas Ulysse 31 J'ai 23 ans, mais c'est si j'ai. Ah ouais, vous êtes jeune. Ah, le petit c'est plus gros contre 5 ans. Le contre 5 ans, c'est pas la tranchée. <laughs> mais y'en a combien Oh mais non, mais non, mais non, mais non, mais non <laughs> Mais non The content was huge. Alright, so can't even get me down. Meow!